नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया बॉलीवुड सितारा किरण खेर ने चंडीगढ़ में लहरा दिया अपना परचम मशहूर अदाकारा किरण खेर की पहचान से शायद ही कोई अनजान होगा हाल ही में किरण खेर ने चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव में अपनी जीत बरकरार रखी है किरण ने कांग्रेस के पवन बंसल को दोबारा लोकसभा चुनाव में हराया है इस चुनाव में किरण ने छियालीस वोटों के अंतर से जीत हासिल की है किरण अभिनय के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन के खिलाड़ी भी रह चुके जी हाँ शायद ही किरण खैर के बारे में आपको ये बात मालूम हो कि उन्होंने बैडमिंटन राष्ट्रीय स्तर पर बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण के साथ भी खेला है इसके अलावा ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी वे हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं खासतौर पर अपनी साड़ियों की पसंद को लेकर वे काफ़ी तारीफें बटोरती हैं मूलांक में विश्वास के चलते बदल दिया अपना नाम किरण का मूलांक में दृढ़ विश्वास है और 2003 में उन्होंने मूलांक के आधार पर ही अपना नाम किरण से किरण में बदल दिया उन्होंने अपना पहला नाम छोड़ दिया और लोग उन्हें किरण खेर के नाम से जानने लगे किरण खाने की शौकीन है वे समोसा और सभी पंजाबी फूड से अत्यधिक प्यार करती हैं किरण की लव स्टोरी की बात करें तो वहाँ भी किरण की कहानी किसी फिल्मी पर्दे से कम नहीं रही किरण की पहली शादी मुंबई के उद्योगपति गौतम बेरी के साथ हुई थी लेकिन जल्द ही दोनों का तलाक हो गया जिस साल किरण का गौतम से तलाक हुआ उसी साल यानी उन्नीस में किरण ने फिल्म अभिनेता अनुपम खैर से शादी कर ली पहले पति से किरण को एक बेटा है जिसका नाम सिकंदर खैर है किरण और अनुपम एक दूसरे को अपने यूनिवर्सिटी के दिनों से जानते थे लेकिन उनके बीच उस समय प्यार जैसी कोई बात नहीं थी 1980 के दौरान किरण और अनुपम दोबारा टकराए लेकिन अब ये मुलाकात दोस्ती से प्यार में बदल गई उस समय दोनों ही अपने फिल्मी करियर को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे इस दौरान किरण और अनुपम दोनों ही शादीशुदा थे किरण से शादी करने के लिए मानो अनुपम ने अपने पहले ब्रेक का इंतजार कर रहे थे साल उन्नीस में फिल्म सारांश के जरिए पहला ब्रेक मिलते ही उन्होंने अपनी पति से तलाक ले लिया और किरण भी अपने पति से अलग हो गई जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली किरण के राजनीतिक जीवन की बात करें तो 2009 में किरण ने भाजपा से हाथ मिला लिया था और उन्होंने देश भर में पार्टी के प्रचार किया और 2014 में पार्टी ने किरण पर भरोसा जताते हुए चंडीगढ़ से टिकट दिया किरण पार्टी के इस विश्वास पर खरी उतरी और उन्होंने वहां से कांग्रेस पार्टी के पवन बंसल को भारी मतों से मात दी और संसद भवन